Música Al-Zatamar Mm-hmm. أشرق الله وهو مشرف وهو مشرف بربري كريم في السماء فاصطفوا Thank you. قدامنا نرسل لورا إذا ما كوكب الغرب الذي بطلوعه كوكب القلب الذي بالصلاة أبدا منير thank mm-hmm. you بالظهران قد حان

على ركبانا كنت في محاورة حد حد ذاك الزمان الذي فيه مودتكم فقد تبدل بعد الآن أسماء Thank you. وقد مضت حشش بعد أربعة حشش من بعد أربعة وأشهر وانتقصنا العام وانتقصنا العام شعبانا وقد مضت حشش من بعد أربعة وأشهر تقص العام شعبانا وانتفع به وقد مضت حشش من بعد أربعة وأشهر تقصنا العام عام تقصنا العام شعبانا يا الملك

Hey. Cause Raja بدأت حزينا وعرريني وعرريني وعرريني اذكر وعرريني لما بدوت حزينا إن وجه المحب وجه حزين وعرريني وعرريني وحيت عليك Thank mm-hmm. you. سر به الملائكة ابتهاجا وصلى خلفه الرسل اقتداء والمرسلين ومنتقاهم حوى الخيرات خلف وابتداء وسر به الملائكة ابتهاجا وصلى خلفه الرسل اقتداء كالجمال كلم ربه من قاب قوس وألهم في تحيته الثناء وقال الله عز وجل سلي فلست أشاء إلا أن أشاء خزائن رحمتي لك فاقض فيها بحكمك لست أمنعك العطاء قلبه في الثقلين نام صافن الله الله الفارس إمام الصوافن شهدت مغازن وشد الصوارم قطرت السماء وسيد سادة في كل فخر يروي البيضة يروي البيضة لا برح الغمام يصاب خير من حملت أم ومن لبس الإمامة أن يخبزنا به الأمضاء وفي الجزائر مودة والصفاء وقل بخطي هجع فإني أرى برقا هو يا ترى جبريل روح الله وجدا ما جبريل روح الله الله وجدا روح الله وجدا بمن تحت الكسى ورد الكسى نحن يجري ضربا وشوقا ونحسبنا ساقين الطلاء وما لي لا أحن إلى حبيب فمت براح مدحته شاء رسول الله أعلى الناس قدرا وأكرمهم وأرحمهم من اختار الوسيلة للمعالي والموسيقى وسيلة والجوار بيع المساق للشاذ أقل ذلك فإنك خير من سمع دعوتك بعدما عظمت ذنوبي وطال عمري فاستجب الدعاء ومن بين نزورك بعد بعد صباحا يا محمد ومساء صباحا يا محمد يا محمد ومساء أرجم تربة نبحت عبيرا والقبة ملئت بالجهية كن أنت المصر على المعاصي فكن من ذنب دواء نبي ما رأته الشمس إلا وكل شيء نبي ما رأت الشمس إلا وكلت من محارم حياة عظيم تواضع عن علو كبير ليس يرضى الكبرياء كنتم مصر على المعاصي فكن لله الله Thank you. بما هل بالحجيج وكبروا دونا Ah محمدا بالنور الإسلامي القيمي ما هل بالحشيش وكبر دون المقام وكنت المحرم المسجد الأقصى المبارك مبارك حوله والطور حلبة صادق لم يثم أخ صادق لم يثم ما كنت يا عثيم ولا هفا وصغير غصب غيرك فعلا ولا هبا أصل لا أصل لغيرك فعلا ولا هبا أصل ولا لا لا أصل لا أصل لغيرك فعلا ولا يا الله تعلم لا إله إلا الله لا gecesi güler